aziz birodarlar alloh subhanahu va taolo tomonga intilish allohni ko'p xushnud qiladigan ishlardan bo'lar ekan bir kishi xudo tavfiq berar ekan tavfiq degani yordam degani alloh taolo bitta odamni to'g'ri yo'lga yurishligiga yordam yuborar ekan inson shu yordamni olarkanda shuni alloh tomonga harakatni boshlab yuborar ekan bu allohni ko'p xushnud qilar ekan qur'oni karimda <clears throat> alloh taolo aytar ekanki auzu billahi minash shaytonir rojim والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين shunday kishilar bor biz tomonga intiladilar kishini allohga intilishini ko'rsa alloh taolo buni yaxshi ko'rar ekanda deydi shunaqa odamni biz o'zimizga olib keladigan yo'llarga hidoyat qilib qo'yamiz oson bo'lib qolar ekan o'sha yo'l biz kecha ham gaplashdik bir kishi uchun kechasi yarim kechasida uyqudan kechib atayin ikki rakat namoz o'qish uchun uyg'onish judayam qiyin narsa alloh shuni men oson qilib qo'yaman deyapti atayin faqatgina ikki rakat namoz o'qiyman yana uxlayman deyish uchun turarkan inson alloh shunaqa shunga qalbiga muhabbat solib qo'yar ekan agar kimda shunaqa muhabbat paydo bo'lgan bo'lsa u juda xursand bo'lsin alloh uni o'zini yo'liga yetalab qo'yibdi va innalloha lamaal muhsinin va innalloha albatta Alloh lamal muhsinin albatta yaxshilik qilguvchilar bilan birgadir mana shu joyda alloh taolo odamlarni ishontirish uchun ikki marotaba ta'kidda aytyapti aniq bilib olinglar aniq ishoninglar agar sizlar meni yo'limga yurib to'g'ri yo'lga yaxshi odam bo'lib qolsalaring men sizlar bilan birga bo'laman derkan alloh agar siz bilan birga bo'lsa bir ajoyib narsa bo'ladi bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kofirlarni zulmidan qochib ketdilar makkadan bu kishini aniq o'ldirishni harakatiga tushib qolishgan edi rasululloh ketib qoldilar ketib bu odam jon saqlashlik uchun ketyaptilar judayam og'ir kun abu bakr siddiq roziyallohu anhu yonlarida Mm, bir toqlikka chiqib g'orga kirib oldilar <clears throat> abu bakr siddiq roziyallohu anhu g'orga kiryapti kirdilaru u joyga o'sha g'orga borgan odamlar biladi u g'or yashirinadigan g'or emas rostmana odam yashinib maza qiladigan emas hamma tomondan ko'rinib turadi borganki odam ko'rib qoladigan joy rasululloh shu joyga yashinamiz dedilar bu kishi hayron kirib turib birinchi qilgan ishlari ilonlar chayon bo'lishi mumkin deb hamma teshiklarga bir narsalar tiqib chiqdilar kiyimini yirtib tiqyaptilar hamma joyni bekitdilarda ular kelishni boshlashdida ular istab quvib kelyapti bu odam qo'rqyaptilar qo'rqib qo'rqib qo'rqib nimaga rasulullohdan qo'rqyaptilarda rasulullohni o'ldirib qo'yishadi keyin bu kishi yig'lashni boshladilar ey abu bakr nimaga qo'rqyapsiz dedi rasululloh yo rasululloh ular bizni ko'rib qoladi dedi siz nima deb o'ylaysiz ikkita odam bo'lsa uchinchi sherigi alloh bo'lsa deb shular qo'rqish kerakmi ikkita odam bor uchinchisi alloh qo'rqmang dedilar rasululloh bemalol yonboshlab yotib uxlab qoldilar tavakkalni qarang <coughs> mavzuyimiz uzr sal cho'zilib qolyaptiyu shu yergacha edi men aytmoqchi bo'lgan narsa shu joyda yana bir voqea bo'ladi qasidai burdani sharhida imom harputiy bir narsa aytadilar shu joyda deydi abu bakr siddiq har bitta teshikni bekitib chiqdilar bittasini bekitib bo'lmadi deydi shu joydan bir narsa chiqib qolishidan qo'rqib u kishi shunday oyog'ini tirab olgan ekan haligi joyga oyog'ini tirabdi bo'ldi yo rasululloh endi dam ololing dedi rasululloh bu kishini tizzasiga boshini qo'yib uxlab qoldilar haligi joyda ancha vaqtlardan ilgari bir voqea bo'lgan ekan allohni bir sevimli bandasi odamlardan qochib bir g'orga yashirinadi falon tog'dagi g'orga yashirinadi degan gapni bir ilon eshitib qolgan ekan men shu kishini ziyorat qilaman deb haligi joyda saqlanib yotar ekan shu kishi kelsayu bir ziyorat qilsam allohni sevgani shu ekan bu kishi oyog'ini bilan to'sib olibdi haligi joyda men qachonlardan beri bu odamni ziyorat qilaman deb yotamanu bu oyog'i bilan bekitib olibdi deb oyog'ini chaqib olgan ekan oshiq bo'lsa shunaqa bo'lsinda abu bakr siddiq shunchalik yaxshi ko'rardilarki ovozini chiqarmadi ilon chaqqanda bu odam uyg'onadi unaqa ketadi deb muhabbat shunchalik bo'ladi bu odamni ko'z yoshi rasulullohni uyg'otib yubordi betiga tushib uyg'onib ketib nima bo'ldi dedi ilon chaqib oldi oyog'im dedi keyin bunday qaradilarda buni yo'lni bekor bekitib olibsiz dedi bu qachondan beri kutib yotgandi dedi u ilon aylanib aylanib rasulullohni tavof qilib haligi joyga kirib ketdi <coughs> payg'ambarimiz alayhissalom ozgina tupurik oldilarda oyog'iga surtib qo'ydi o'sha yerda tuzalib qoldi shu joyda bir she'r aytadilar kam abroat vasoban billamsi rohatuhu va atlaqat aribam min payg'ambar alayhissalomni bir mo'jizalari bo'lardi qancha qancha kasalmandlarni qo'llari bilan silab qo'ysa tuzalib qolardi deb shu yerda xullas kalom rasululloh ana shu yerda abu bakr siddiqqa ikkita odam bo'lsayu uchinchisi alloh bo'lsa qo'rqmang dedilaru o'sha kecha birga yotib qoldilar hazrati umar aytarkanlar men hayotimdagi hamma kechalarimdagi qilgan ibodatlarimni agar abu bakr almashtiraman desa o'sha kechaga almashtirardim deydilar bularni o'rtasidagi muhabbat shunaqa bo'lgan ekan hech kim topolmas ekan o'sha kechani hamma kechadagi qilgan ibodatlarimni almashtiraman agar ho'p desa deydilar agar ho'p desa butun hayotimdagi kunduzi rasululloh bilan o'tkazgan yolg'iz o'tkazgan allohga ibodat qilgan kunlarimni abu bakrni bitta kuniga almashtiraman deydi o'sha kun rasululloh vafot qilgan kun edi rasululloh vafot qilganlarida odamlar butun hayotlarini hayollarini ilmlarini hamma narsani yo'qotib qo'yishdi hazrati umar men deydi nima deyayotganimni ham bilmayman deydi qilichni ko'tarib olganlar kim rasulullohni o'ldi desa o'ldiraman deyapti hamma o'zini yo'qotib qo'ygan shunda abu bakr siddiq roziyallohu anhu kelib ey qilich ko'targan o'tir dedilar o'tir rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan bir oyatni o'qidilar agar siz vafot qilsalaring agar siz vafot qilsangiz yoki sizni o'ldirishsa ular ibodatlardan qaytib ketadilarmi degan oyatni o'qidilar hazrati umar aytadilarki men ilgari eshitmagandim shu oyatni deydi eshitmaganday bo'lganlarda o'sha kuni u kishi ummatni saqlab qoldilar mana shu kun uchun almashtirardi men bu joyda atayin bu gapni e, aytayotgan sababi ko'p odamlarni ko'ryapman taniyapman bular ajoyib ibodat qilishlikka kirishib qolishgan ularni ibodatlarini ko'rib xursand bo'lyapman hech kim yo'q hech kim kelmagan vaqtlarda masjidga kirishib ko'p ibodat qilayotgan qur'on o'qishni o'rganayotgan qur'on o'qishni o'rgatayotgan hayotini go'yoki mana shu yo'lga izga solagan odamga o'xshashyapti menga shundan xursand bo'lib aytyapmanki siz allohga mahkam bog'lanavering alloh o'ziga qo'shib oladi sizni men u bilan birgaman deyapti vallohu yadu ila darissalam mana bu oyatni qarangda vallohu yadu ila darissalam va yahdi man yashau ila siroti mustaqim alloh hammani dorissalomga chaqiradi dorissalom deb jannatni aytadi hammalaring jannatga kiringlar deb chaqirar ekan xudoyim chaqirib turib va ila mustaqim bu joyga olib keladigan to'g'ri yo'lga o'zi xohlaganlarni yo'lab qo'yadi hamma yurolmas ekanda alloh chaqirgani bilan hamma o'sha narsaga kelolmas ekan mana bu joyda muazzin chaqiradiyu allohu akbar deydi avval to'rt marta aytadi bilasizlarmi shuni hikmatini keyin ikki marta aytadi olti marta bo'ladi bu tomonga qarab allohu akbar alloh katta bu yoqqa ham qarab aytadi alloh katta bu tomonga qarab aytadi alloh katta bu bama'noi orqaga ham qarab aytadi alloh katta tepada alloh katta pastda alloh katta allohdan kattasi yo'q a odamlar shu gapni eshitdi ha demak eng katta alloh ekan hammamizni paydo qilgan alloh ekan a degandan keyin haligi muvozin aytadiki hayya alassolah shuni bildiraringmi alloh kattaligini endi namozga kelinglar deydi eshitasizlarmi shu azonni agar siz qalbingizda haqiqatdan ham allohni kattaligini bilsangiz endi namozga keling keyingi gapni qarang endi najotga kelinglar agar kelsalaring najot topasizlar shunga nechta odam keladiyu nechta odam eshitadi agar mingta odam eshitsa o'nta odam keladi shunga o'xshaydi birodarlar chaqiriq hammaga bo'laveradi lekin hidoyat topganlar kam bo'ladi abu hurayra roziyallohu anhu bir hadis aytib berganlar ah, esda saqlab qolasizlar ehtiyot bo'ladigan gap aytilinadi bu hadisda doim agar esingizda tursa yaxshi bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar alloh aytdi bu hadis ammo rasululloh ba'zi hadislarni alloh aytdi deb aytadilar bu bir tabaqa baland hadis bo'ladi hadis qudusiy deydi buni alloh aytdi Man ada li valiyan faqat azantuhu bil harbi. Tepadagi oyatda u meni do'stim bo'ladi degan ma'no ketdi. Kim agar men tomonga yursa, u meni do'stim bo'ladi deganga o'xshagan ma'no ketdi. Hadisni qarang. Kim meni do'stimga dushmanlik qilsa, men uni dushmaniman degan ekan. sizni hayotingizda shunaqa ish bo'lmasin hech qachon bilmaysizki kim allohning do'sti so'fonlar bo'lib aytadilar mana shu bugun bitta odam haromdan tiyilibdi besh mahal namozini o'qiyapti ekan ro'za tutyapti ekan sen ilgari eshitarding avliyolarni osmonlarda uchganini suvlarda yurganini bugun shunaqa karomat ko'rasan xolos boshqa karomat ko'rmaysan bugun agar bitta odamni haromga yurmasdan namoz o'qiyotganini ko'rsang sen avliyoni ko'ribsan ekan atrofingizda nechta avliyolar bor bugun boshqa karomat ko'rmaysan deydilar bugun mana shu karomat u haligi karomatlar endi bo'lmaydi topmi bundan oshiq xirqi odat bo'lmaydi agar sizni shunaqa tanishingiz bo'lsa u besh mahal namoz o'qiyotgan bo'lsa allohdan qo'rqayotgan bo'lsa shu odamdan ehtiyot bo'ling hech qachon bunga dushmanlik qilmang agar siz unga dushmanlik qilsangiz alloh aytadiki men unga urush e'lon qilaman deydi bir kishi deydilar agar menga yaqinlashmoqchi bo'lsa menga yaqinlashadigan narsalarning eng yaxshisi men farz qilgan narsadan bittasini qilsa yetadi deydi xuddi haligi gapimiz menga namoz o'qishlikni olloh farz qildi dedida o'sha namozni o'qidi eng yaqinim shu deydi xudoyim biz bu narsani hattoki yengil sanaymiz arzimagan narsadek qilib ketamiz namozni alloh taolo bir marta agar bitta men buyurgan narsani his qilib qiladigan bo'lsa u menga yaqin bo'ladi deydi وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه bitta odam bo'lar ekan allohga yaqinlashishlik maqsadida nafl ibodatlarni ko'paytirar ekan ro'za tutar ekan odamlarni ko'rasiz qachon so'rasangiz dushanba kuni bo'lsa u ro'za bo'ladi ro'za tutib oldim deydi nimaga bilasizmi payg'ambarimiz alayhissalom hech qachon dushanba kuni ro'zani tark qilmasdilar yo rasululloh siz nima uchun doim dushanba kuni ro'za tutasiz desa bu kuni men tug'ilganman degan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shu dunyoga kelganligi uchun xursand bo'ladigan odamlar bormi xursandchilikni ifodasi shunaqa bo'ladi odamlar xursand bo'lsa aroq ichadi rasulullohga muhabbat qilganlar rasulullohni dushanba kuni tug'ilganligini eslarkanda men ey robbim mana shu kuni bir ibodat qilay deb nafl ro'za tutarkan u odam naflni qilavergan sari deydi alloh e, payg'ambarimiz alayhissalom men u odamni yaxshi ko'rib qolaman deydi agar men uni yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsam uni eshitadigan qulog'i bo'laman uni ko'radigan ko'zi bo'laman uni ushlaydigan qo'li bo'laman uni yuradigan oyog'i bo'laman deydi bunaqangi sharaf hech aytilmagan bo'lsa kerak bashoratni qarang allohni yaxshi ko'radigan ishlarni ko'paytirish kerak xususan kechasi ikki rakat namoz o'qishlikka odat qilinglar xususan masjidga keliboq masjidga kelganingizda allohni uyiga keldingiz siz shu narsani his qiling men allohni uyiga keldim deng mehmonni alloh taolo quruq qaytarmaydi keldingizmi to chiqib ketguningizcha xudoni mehmoni ekanligingizni his qiling hech bu joyda beodoblik qilmang birovlarga qattiq gapirmang umuman birovni ko'rmay qo'yavering assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh ya robbim bizlarni ilmlarimizni ziyoda qil